Hola, en este vídeo hablaremos del cohete Ariane 4, un sistema de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea que estuvo enviando satélites al espacio durante 15 años, entre 1988 y 2003. En este tiempo se llevaron a cabo 116 lanzamientos y solo 3 de ellos fallaron. El Ariane 4 permitió ampliar el peso máximo de los satélites que Europa podía enviar al espacio. El modelo anterior, el Ariane 3, podía enviar 2 toneladas en órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros de altura. En cambio, el Ariane 4 pudo lanzar hasta 5 toneladas. Además, gracias al sistema Spelda, Ariane 4 permitía enviar más de un satélite en el mismo lanzamiento, lo que convirtió a Europa en la responsable de la mitad de lanzamientos de aquellos años. Por ejemplo, Ariane 4 se encargó de enviar al espacio varios satélites de comunicación, entre ellos los primeros satélites de comunicación españoles, Hispasat 1A y 1B, satélites meteorológicos como los Meteosat 4 al 7, de observación de la Tierra, como el primer satélite europeo de observación terrestre, el ERS-1, y también telescopios astronómicos, como el satélite Hipparcos en 1989, que midió las posiciones de 2 millones y medio de estrellas y distancias a unas 120.000, y también el telescopio infrarrojo ISO 1995. El Ariane 4 medía 58 metros de alto y 4 de diámetro, y pesaba 245 toneladas. Existían diferentes versiones del Ariane 4 dependiendo de cómo fueran y la cantidad de cohetes secundarios, llamados boosters. Después del nombre Ariane 4 se incluía también el número de estos boosters, y podían no tener ninguno, dos o cuatro. Después de este número, se indicaba también con una letra si los boosters eran de combustible líquido, con lo cual se ponía una letra L, o de combustible sólido, o de polvo, por lo tanto se ponía una letra P. Así, por ejemplo, existían el modelo 40, sin boosters, los modelos 42P y 42L, con dos boosters sólidos o dos boosters líquidos, los modelos 44P y 44L, con cuatro boosters sólidos o líquidos, respectivamente, y finalmente el modelo 44LP, con dos boosters líquidos y dos sólidos. En 2003, el Ariane 4 envió su último satélite al espacio y fue sustituido por el Ariane 5, capaz de enviar 7 toneladas al espacio pero sin duda sus 15 años de actividad situaron a la Agencia Espacial Europea a la altura de otras agencias espaciales más experimentadas por aquel entonces y la convirtieron en el referente que es en la actualidad.